אז אני היום מתחיל אתגר עם יואב. אנחנו היום עושים את אתגר הלייקים. יש לי שאלה, איך אתה באינסטגרם? אה, בסדר. אז אנחנו מעלים פוסטים לאינסטגרם ואנחנו רואים כמה, כמה לייקים כל אחד מקבל ב-24 שעות. כן. אז אה, בואו נעשה את זה. אוקיי, אז ככה זה יצא, והנה אה, החשבון שלי, והנה החשבון של יואב. ואנחנו נתראה עוד 24 שעות, שיהיה כן, מחר. יאללה, בוא, נו. אוקיי, אז אנחנו עכשיו 24 שעות וחצי אחרי הקליפה. די, סגי, שתוק! אוקיי, אז תפתח את האינסטגרם, כי לי אין אינטרנט. לי יש 25. אה, כאילו. ולנטע, אני 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, זה לא יורד לי למטה. אוקיי. 11. אה, וואו! אה, יואב נצליח בכמה? כן, עשר במה. פוקס, שכחתי להחזיר את זה לתחזור. תגיד, תהיה מאחורה, כי כאן לא רואים את הגוף שלך. מאחורה. אני לא. אחנוק אותך, אני אחנוק. אוקיי, כולם ללכת. אני רוצה אוקיי, אז ביי.